Hola, ¿qué tal? Hoy nos ponemos al volante de Tier 2. Es un juego antiguo, no es compatible de forma nativa con el Oculus Rift, pero contamos con la ayuda de Virello para el modo 3D y OpenTrack para simular los movimientos de la cabeza, que Tier 2 es compatible de forma nativa con el Track IR. Vamos a ver cómo pilotamos. Muy bien, vais a comprobar que soy malísimo conduciendo y encima de todo me gusta utilizar el cambio manual, el embrague, la palanca en H lo cual el desastre va a ser mayúsculo. Pero bueno, a ver si no hago demasiado ridículo, que los juegos de coches reconozco que no son Bueno, pues comentaros que la sensación de estar dentro de la cabina del coche está muy conseguida, a pesar de no ser soporte nativo, de estar utilizando Virello. Con esta nueva versión, el efecto 3D está muy muy conseguido, ya no hace como antes, que no, era capaz de enviar las dos imágenes del ojo izquierdo y el ojo derecho al mismo tiempo, sino que las enviaba una detrás de otra, o sea, iba dibujando frames alternativos, lo que pasa es que lo hacía muy rápido y no nos dábamos cuenta. Pero sí que hay gente que, es más sensible a ese tipo de, de 3D y ahora no, ahora funciona como si fuera un juego nativo y hay que reconocer que lo hace de maravilla. Encima la calibración 3D por defecto de este juego es muy buena, con lo cual no he tenido que tocar nada, me siento cómodo, lo único, es es muy malo, como podéis ver. Un poquito. La sensación que da al girar la cabeza, pues, es increíble como siempre. O sea, nos creemos que estamos en un coche de rally a toda velocidad, corriendo. Vamos a ver si conseguimos llegar a una zona asfaltada. tengo años el volante, pero no consigo intentar de forma dirección Pero me encanta, la verdad es que me gusta mucho y ahora con el Oculus Rift pues he vuelto a redescubrir tanto este juego como el volante. Es pues, una pasada. A ver aquí en el asfalto si conseguimos salirnos un poco menos. De vez en cuando, al intentar meter cuarta, metemos esta. Nuestro se queda grabado. Pero es espectacular. Este ha tenido peor suerte que yo. Vamos a ver si... Por lo menos ya no vamos a quedar los últimos. Si os fijáis, las manos del, piloto tiemblan muchísimo. No sé por qué, porque el volante responde perfectamente. Bueno, aquí dentro del pueblo, la sensación de, tener las casas aquí al lado es increíble. O sea, las casas, la gente cuando se asoma parece que, que pueda chocarme con ellos. Pues, seguramente termina esto con la horquilla, aquí me queda clavado, pero bueno, lo que tiene que ser un negado al volante. Un Bueno, el juego es increíble. La verdad es que la, saga Deep siempre ha sido una saga muy arcade, pero muy, muy espectacular. Y os aseguro que con el Oculus Rift es increíble. Espero que, que mi amigo Frankie del foro me esté viendo y que se pase otra vez por mi casa porque seguro que le encanta. Aunque él es más aficionado a los simuladores reales. Vamos a ver en qué lamentable posición hemos quedado. Y quito el porque no veo. Sexta posición. Bueno, no está mal. En fin. Esto ha sido DIR 2. Es una pasada el juego, de verdad. A pesar de no ser nativo, entre Vireo y OpenTrack lo hacen de maravilla. Espero que os haya gustado y por favor no me pongáis a parir por mi conducción. Hasta la próxima.